हेलो फ्रेंड्स uh, उम्मीद करता हूँ आप सब uh, अच्छे होंगे मैं भी ठीक हूँ आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कारवा सद्धू प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना Thank you. अपने ब्लॉग के लिए एक वीडियो शूट कर रहा हूँ जी आपको अपने होटल के बारे में कुछ बोलना है दो चार लाइनें बोल दीजिए कितना पुराना होटल है कितनी देर पाँच साल में कितने रूम हैं और कुछ मैरिज फंक्शन के लिए भी कुछ ऐसा हॉल वगैरह